写的方式如果很像那个呃百科全书或维基百科之类这样子哈，就是就是很硬的那个知识区，因为像字典一样，学生就不太喜欢。那的话，你就是你的自然课本如果比较好一点，应该是有加一点生活故事、生活的东西或故事的东西，有一些科学家的故事啊，或者一些日常生活的事情，然后再多加一点实验。 执行完这次的任务后，我觉得我学到了怎么收集资料，之后把它转化成漫画需要的重点，还觉得自己更有自信。这是我第一次画科学漫画，虽然过程很累，但是很有趣，而且看到自己的作品也很有成就感。透过这次画漫画，我又学到了新的科学知识。经过这段时间，我觉得当。 当一个编辑或者是创作者，并不是那么容易的事。但我看到我的作品之后，我觉得很开心，也希望大家能喜欢我们的作品。我觉得学习不一定是在课本里和学校发生，我们可以结合自己的兴趣，让学习变得更有趣。